الليل الدول الزوجي تخبر وتغني الموت كان كونترا سجل الصف والساء جانا من بعيد المولد كسر الزمام في الصنعة كيف استمر ان تنتهض بك همة ولا تنتقض من دونه يريدك عزمة aayaa ومن لك بالزيارة من حبيب مزاجه يا كان مزاجها عسل وماء سقيم نحو أورثني سقاما وفي شفتيه دعاني للوداع تعاني فذبت وجدا فهل بعد الوداع لنا لقاء يا رحل حبيبها ما حياني وموتي بعده فما حياتي وموتي بعده إلا سواء رحل الحبيب يا رحل الحبيب فما حياتي لن بموت بعد بعده إلا سواء جعلت فداك ما العشق ما العشاق إلا ذاك ملء الشاق إلا مساكين من قلوبهم هوى تزود الخطاب الساد صبرا فإن صبر والمتن والمته ضياء وخذ من كل من من كل من واخاك حجرا ليس له رخاء ولا تأنس بعهد من أناس إلى عهد ولا تأنس بعهد من أناس إلى عهد فليس لهم وفاء وإن نظرت لك الأيام بك الأيام فانزل بأكرم بأكرم من تظلله السماء نبي هاشمي شمالهم سماعة الصباح طويل الباعد طويل الباعد كرم وصدق لمته الأكرمون الأصدقاء بنفسي ترى وسمائنا رأى حجب الجلال لهم وقل واشفع ترى ترى كرما ومجدا وسد عطاء فشيمة العطاء خزائن رحمتي ونعيم ملكي بحكمك هقضي فيها ما تشاء لك الحوض النعيم كرامة يا محمد والشفاعة واللواء يا محمد والشفاعة واللواء مقامك تقصر الأملاك عنه وفضلك لم تنله الأنبياء وكم لك في العلا من معجزات وآيات بها سبق القضاء نسب المكارم كريم لا نسب المكارم النادم أنت لا تنام والكلام الغبر سوح وتطفو كلما كدر الصفاء إلى الفخر انتهى شرفا فحاشا وكلا جمال لفخرك انتهاء كانت لنا أجد يا ابن الدماء عواتري موت عبد أسير الذنب به لك اللواء من الإجابة دعاك لما تولى العمر وانقطع الرجاء مدحتك وجدتك ربيعا لي منك الندى ولك الثناء تدارك تدارك شاهك من ذنوب وزار يضيق بها الفقر في كل حال أليس إلى سواك Thank you. فبعت قلبك يوم ليس من بلا ثمن فهنك يوم ليس من بلا ثمن فهلك ثاني فهلك ثاني Nigeria فضاء فأضاعني فعصاني ليت الذي كتب الفراق يعد لي زمني وسراني بشعب زماني ويهب راح الانس من قبل الحمى وارى خييمات الحمى وتراني وإلى الجناب الأهدلي رمت بنا إلى الجناب أهدلي رمت بنا نجب من خلقنا المهد الأحزان ونزلنا من كنفي السهام بساحة القمر بارك القمر المنير ساحة القمر المنير تناسمت إيماني سيف الآبة أحمد بن محمد علم العناية قارئ القرآن هو في المراوعة الخصيبة آية بشرية شهدت في الثقلان ودلائل الخيرات فيه فإنه كالشمس لا تخفى بكل مكان لا تقصدن سواه فهو خليفة الرحمن وابن خلائف الرحمن وانزل عليه زمان نزلت بسروحي إذا نزلت على بالطيبات رفعتي وكرامتي ومن خوفي وازداد خوفي أماني صورت من حسب ومن نسب ومن أدب ومن يمين ومن وخلقت من شرف ومن كرم ومن ملك ومن قمر ومن إنسان خرجت طباعك بالسماحة والوفاء فحوى جميع الحسن Thank you. Goodbye. كي تزيد وسامتي فبغير حبك لا أكون جميلا أحبك كي تزيد وسامتي بغير حبك لا أكون جميلا قولي كي تصير أصابعي ذهبا وتصبح وتصبح جبهتي قنديلا وتصبح جبهتي قنديلا قولي أحبك كي يتم تحولي تحولي أحبك كي يتم تحولي وأصير قمحا أو أصير نخيلا ولا نقوليها ولا نقوليها لا تتردد بعض الهوى لا يقبل التأجيل بعض الهوى لا يقبل التأجيل قولي أحبك كي تزيد قس قداستي قداستي ويصير شعري في الهواء جيلا سأغير تقويمه لو أحببتني أمحو فصولا أو أضيف فصولا وأمحو فصولا أو أضيف فصولا فصولا وسينتهي العصر القديم على يدي وأقيم مملكة أقيم مملكة النساء بديلا كي تصير قصائد لتصير قصائدي معية وكتابتي تنزيلا ملك أنا لو تصبحين حبيبتي أغزى الشموس مراكبا وخيولا لا تخجلي مني فهذه فرصتي لأكون ربا أو أكون رسولا لا تخجلي مني فهذه فرصتي لأكون ربا أو أكون رسولا رسولا Thank you. فاق الله عينينا متى الورود ولا اياك العليل ولا زرود ذاك العذيب ولا سرد وعوش بي على أثر ليلى عوش بي على أثر ليلى ولا أزال ليلى فما يدري الغريب يوم متى يعود عيدون الحديث بكر ليلى عيدوه بديتكم أعيدوا مررت على بقية ربع ليلى فساعد لوعة دمع يجود Thank you. وحييت الطلوع وحييت الطلول فلم تجبني وكيف تجيبني سمع الركود نأت وتباعدت ليلى وغرت علي وما تبعدت الجهود فالله الزمان الله الزمان زمان ليلى ولا رعي التفرق تفرق والصدود فما أحلى هواها وإن بخيل بخلت علي بما أريد جرى قلم السعادة باسم ليلى وطاب بركنها عيشي الرغيد طاب بالكرها عيش يا حبيب حسبنا الله ونعم كيف يلومني في حب ليلى ليلى فكيف يلومني بحب ليلى خلي القلب وجود وإن فتى رمت وجهه ليلى ومات على الفراش هو الشهيد وإن فتى يمر بأرض ليلى ويلزم حيث يطيرها سعيد نعم يا ابن الزمان وحب ليلى جديد وليس يبلي يبليه الجديد وقفت عشية ببلاد ليلى عشية ببلاد ليلى كنت عاشق بالأراكيل نشيد دحى الله الزمان فقد بلاني بصبر ناقص وشوى يزيد يبعد صنيعة يفيد صنيعة ويفيد أخرى ويمنح نعمة ولها حسود وما قدر الزمان وفي قبال وما في كرم وجود ومن سيدنا النهار تبيت ابيض المطالب وهو السود وتبيض المطالب وهي سود وجناب جلالة وربيع بر ربيع بر ربت لي في ريف رافتي فيا نفوس إلى صعيد يفكر لن بها ذاك الصعيد صعيد تظهر البرا بركات منه وتبلغ والعساكر والجنود السماء فاستخدم أشياء فيها يشاء ولا إماء ولا أبي Mm. في حشاه حشاه صوتها خوف الرقيب وعينها تتمادى فارقتها طرف الحديث وربما التفتت يمينها الجميل بين وارتهت الشمال قالت تفارقنا فقلت لها نعم قالت فتنسانا فقلت لها قالت أين تريد فقلت أريد من لم يستوفي مكينة بن المكينة صالحة من الصالحين من صالح مولاي اسماعيل نجل محمد يكبر مرملاك ذاك طالب بذاك العصر ترى من الدنيا الدنيا به وبأهله عملا وعلما تضرب الأمهال عملا وعلما تضرب الأمهال قمر تسر به العيون وتمتلئ النار القلوب لنور إجلالا يا راكبا ظهر العزائم راجيا نجح المطالب واصل الترحال وتحرى في حرم وبيضاء روضة قدسية مملوءة أمثاله أرضا مباركة تقبل تربها وتحط في عرصاتها الأحمال وبها صبيحة كل سبت كم لأنس لالا مقدشية تقطبت تعرف تغرب بكفك واترك العشالة وبمشهد القبر اليماني سيد وبمشهد قبل زمان يا سيد علم زيد به الكمال كمالا بركات خير ذماركم إن كان عودا بالورى سر النبوة بالولاية كامل ويثبت بكم فاض دمي دموع بت سميرة من وبت سميرة من من هجر الهزوع وحرتم يوم ملات البين عني فها أنا بعدكم أبكي الربوع دمعت البعين عني فأنا بعدكم من أبكي أبكي الربوع Thank you. بأيام الرباع سلبت عقلي سلبت عقلي بنجد لا رعاه ربوعه وكنت أحب أن أخفي غرامي فيأبى الدمع إلا السريعة فكيف بهائم يرجو وصالا ولم يكن الزمان له مطيعا وقد علم الفريق بأن مثلي إذا ذكر الفراق لديه ريعا تطال وراءهم أمي وشوع لفقد لا العالم وشوعا وينزع نحوهم قلبي فمن إذا لم يرحمه قلبا نزوعا عسى زمن يعود عسى زمن يعود بأهل ود فيولد إنسانا هلوعا ولو كان الهوى العذري عدلا لقلدني بزورة صنيعة صيحة بدعوة عبرات شفني تجد بدرا فطيبة تجد بدرا فطيبة فالبقيعة